waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa idiin salaamo walaalahayga qaaliga meel kastoo adduunka aad ka joogtaan waxaa idiin salaamaysa walaashiin farxiinood kusoo dhawaada janaalkeena farxiin kukiin hay asxaab maanta farxiin waxaa idiin wadaa haduu ilaahay idmo waxaan samaysanaynaa kackac insha allah gabar abaayo iga soo dalbatay waxay tiri kackac maqaayadahaan rabaa abaayo iisoo sameey insha allah sida loo sameeyo itus beejkay kasoo dalbatay marka waa kaasa insha allah iyo asxaabta kale dhammaan waa u faa-iideynayaa inta waxaan ku haystaa laba bakeeri haaf bur eh haafkaasaan ka reebanaya gadaal ugu darsanaya insha allah intay ugu jiraa ujeediin waxaan kusoo darayaa caana booro laba qaando caanaha gasaca oo oo budada eh. ah kusoo dara arkeysin sokoraa kusoo darayaa hadda intaas intaasaan kusoo daray saddex qaando waxaan kaloo kusoo daraya cusbur cusbur qiyaastaan ku darso insha allah wax yar le ka rabaa dabate waxaan kaloo ku daray ukun laba xabo ukuntan way iga soo jabta mafahanteed marka haafkaasaa kasoo haray saasaa ugu darayaa hadda waxaan kaloo kusoo darsanayaa mm, lebato iyo waxyar carbonato carbonaato saabi hadda waxaan kusoo darayaa waxyar lebato ah eh, ama faxiso ama qamiiriso saa u taqaano haddaa ku darsatid boking border sida biscuitka camal kaa noqonaa ma marka waxyar lebato iyo waxyar carbonaato kusoo daraa hadda isla socod wanaagsan waa kana asxaabey kaarbonaatada cabir waaye waa la cabiraa bakaaraan kasoo gada iyadoo cabir eh muskiilo waaye mabaadeen markaalahaas hadda kasoo qaatay weelaan ku shubtay buskudkaa lagu darsadaa waa taqaaniina maleyna buskudka meelaha lagu gado oo buskudka xalwada meelaha lagu gadgado buskudka tan lagu daro waa buskudkaadi soyn waa lagu daraa kana waa lagu daraa maho bakin bowderna dadka guryaha joogaan ku darsan karaan u culeys malaan hadda waa arkaysin waxdan kusoo wada daray waxaa ii dhiman saliyadii saliidda bakteria halfkiisa waaye waa halkiisi hadda qasitaankaa bilaabaya insha allah soo daraa waxyar biyo eh daarta caana ku qasan kartaa saa jeceshahay saa jeceshahay ma aragti aad samayn kartaa laakiin hadda caanaha ayhoo budaan ku dara mogta ma ogtihiin marka sas darteeda ah hadda ugu soo darayaa biyaha insha allah waxaa rajaynaynaa si qurux badan inuu noogu soo baxo hadduu ilaahay noo fududeeyo waana arki doontiin suu kusoo baxaayo insha allah xashooyaa weli si fiican iskaga xash ilaa uu soft kusoo baxo ilaa uu soft kusoo baxo waa inaan si fiican iskaga xashaa markuu soft kuu noqdo kadib insha allah waxyaraa dhigaynaa ilaa uu kusoo qamiirayo markuu soo qamiiro kadib waan fidinaynaa insha allah fadlan haddaad janaalka cusub tahay subscribe saar soo dhawo gambalanka farroosio kugu soo dhaco video walbo cusub aan soo gelsho لاكسار كومنت قرب بدن هوس نوغو سو قر سي شير غريس حبتادا لا وداك دا فيديوغينا كهشيد وكان ساو عليهيغا dhamaantiin soo dhawaada waa idin jeclahay meel kastoo aad joogtiin ilaahay idinku ammaansado insha allah hadda si fiican uu soo xeshiinaa ilaa uu soofti kusoo baxo markaas kadib aan idin tusaaya insha allah asxaaba isla socod wanaagsan asxaabakana waa soo dhameeyay xashitaankiisa ilaa siddeed daqiiqo camal ah xashaayay si fiican uu soo xeshin kaadee waa kaasaa isaga dhan saas inuu noqdaa la rabaa saas inuu noqdo la rabaa marka hadda saas waaye insha allah waxyar isku celcelinaa kadib daboolaan saaraa intuu waxyari soo faxayan sugaa markuu soo faxo ama uu soo qamiiro yaa markaasaan fidinaynaa insha allah waa idin tusaaya hal maraa wada fidinaa kuuskama kala goynaayay insha allah waa sugaynaa waxyar isla socod wanaagsan walaaleyga hees xayawaadkana hadda waa fidsanaynaa insha allah hal maraa wada fidinaa saa idiin sheega waaye mafahanteen la socda marka saas maalkan uma baano micnaha qafiif haddaa ka dhigtid uu kaa halaabaya qafiif laguma talagelin inuu micnaa culays ahaada loogu talagale laakiin asxaabay saan u soo fidiyo ujeedin gargarkiisa hadda waan soo jarjarayaa waa kaasa arktina umalaynaa ninkan asxaabi hal xabaa inta ka bixiye saan boos micnaha meesha nafaas ugu helo kadib saanaa leedahay waxyaar dhinaceeda kale saasaa leedahay hadda halka xabo waan waxayste idima tusiin raal ahaada kana laakiin idinka faa-iideynayo insha allah daarabta waaweyn ka dhigo daarabta yar yar ka dhigo ana hadda dhexdhexaadan ka dhigoyaa marka mindida la ku calaamadeynayo markaasa saas lay leedahay mindida mana ku duleelinaysid kusoo diyaarsadaan saarsaaran weyaan ma fahanteen marka insha allah saana kusoo dhameynaya asxaabee markaan soo dhamay aan dubaayo aan isla arkeyna inshaa allah isla socod wanaagsan asxaab haddaa kusoo ridayaa bismillaah waakaasa saliidda karkar saaid lagama rabo dhexdhexaad waaye ujeediina umaleyna halkaas asxaabey aan kusoo rididay hadda waa gedgedinayaa insha allah waa arkeyseen suu usoo gadgurtay asxaabkan hadda diyaar u noo yahay insha allah saana kusoo dhamaynaya dhammaantood waa ujeediin soo kusoo baxay gaduud maasha allah saana kusoo dhamaynaa insha allah markaa soo dhameeyo oon soo diyaariyo islaarkeena isla socdo wanaagsan walaalahayga asxaab waa kana maasha allah saana usoo diyaariya ujeediina malaynaa suu nooga soo baxay waaw kaaliska aragaan ku dhahay maasha allah quruux kaaliska arag yaa gaduudkiisana hee wax laga sheekeyn kara maahan baa ujeediin soo maaha sokorta hadaa jeceshaa waa ku badsan kartaa laakiin anaad sokorta kama badinin macaanka badan mabara manaba macaan iska dhexdhexaada fiican mar walba waa kaas asxaabi eh, maasha allah saasuu kusoo baxay dhexdiisana ujeediin ya sheekees malahana ku dhasi u jilacsanyaana ujeediin haddaa adeeg rabtidna ilaa cabaar markuu yaalo maaragta saab iska adkaanayo baandeen bismillaah maasha mmm, allah aada u macaan badan yaa walaal maasha allah tabaarak allah macaan waa asxaabay eh, maasha waa kaasa asxaabay insha allah ka eh, faa-iideysa wacan ha laga faa-iideysto intii hore noola joogtay eh, hee commentigii laagta naga soo dhisan dadka cusubna waan soo dhaweyneynaa insha allah subscribe ha noo saaraan janalka waa janalkiina kusoo wada dhawaada insha allah dhammaantiin waa idiin soo dhaweynayaa haddaa ku cusubtaa janalka subscribe saar laag saar comment qurux badan hoos noogu soo qor asxaabta kale hore noola joogtana sidoo kale waxaan ka rajeynaa iyagan ina comment iyo naga soo dhisaan insha allah waa kaasa walaalahayga qaaliga insha allah dhammaanteenba ilaaha naga dhiga kuwii jannada ku kulmo insha allahu tacaala waa mahadsantihiin sida quruxda badan la ay soo dhiirigelisiin iyo la socotiin waa idinka mahad celinayaa inta aan ku kulmi doono kulankan iyo kulilamida ama ah, video cusub intaa idinka soo gelin doono hadduu ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bye bye